Sēž mierīgi mājās, gatavojos būt produktīvs. Pēkšņi Pētrīts pamāž galvu saka: Paklaus, Prūkstiņ, tu vispār zini, ka tu pēdējo reizi biji pie Ilzas. Es saku, man ir svarīgākas lietas darāmas. Viņš saka: Neliec man pielietot spēka paņēmienus. Es saku, nu, nu, viņš pielieto spēku. Hudrš, hudrš, hujakš! Aiziem līdz Ilzai Pētrīts saka savu pikaplēnu. Ilzīt, vai zini, es tā padomāju, ja man būtu jābūt kādam dārzenim, tad es būtu gurķis. Jo, ja tu man apēstu, To pēst arī manu sēku. Pēkšņi Jānis pieskrien baltā zirgā, saka, kā tu runā ar sievieti? Lēdijas ir jāciena, Ilze, Tu esi viskaistākais zieds, mana karaliene, mana queen, tev ir OnlyFans, cik par tavu pēdu bilžukiem? Ilza saka, piedod, Jāni, bet es tevi redzu tikai kā draugu. Čumba, vumba, tu esi simps, tagad tev ilgi savs būs pimps. Gadiem ilgi tu frenzonā, Raksti un apsveic un saki labrīt, viņa tev atbild pieklājības pēc. Sisonus tev neredzēt, tagad tu esi viens no mums. Jānis tiek pieņemts 100% pēc rīta, paliek divi tā rilzi.